シーネマ Стой! Стой! Стой! Стой! Встань вот сюда! Стой! Стой, стой! Стой! Руки в стороны. Руки в стороны. Руки в стороны. Ты украла вот это дерьмо? Документы у тебя есть? Документы у тебя есть? Нет. Я должен на тебя заявить. Пошли. Нет. Ну хватит, пожалуйста. Пошли. Не надо, пожалуйста. Я должен на тебя заявить. Пошли. Нет, нет, нет, пожалуйста, не надо. Или сама пойдешь, или я буду тебя пихать. Пожалуйста. Ну так что? Как поступим? Отпустите меня. Давай, пошли. Пожалуйста, пошли. Пожалуйста, отпустите меня. Все, пошли давай. Отпустите меня, пожалуйста. Да, да. Пожалуйста, отпустите. Шевелись. Отпустите, пожалуйста. Черт подери, пошевеливайся уже, пожалуйста. Я никогда ну, раньше ничего не крала. Пожалуйста, отпустите меня. Мне-то какое нахрен дело? Пожалуйста, отпустите. Пожалуйста, простите меня. Отпустите меня. Я должен так поступить. Нет. Пожалуйста. Я должен так поступить. Ну ну Я не воровка. Ну, да мне похер, пошли. Отпустите меня, пожалуйста. Я вас прошу. Пожалуйста. Простите меня. Пожалуйста, отпустите. просто возьми и иди. А. Иди. На кой хер ты бежишь? Просто иди. Непорочные сердца. В каком смысле? Он просто был там. Яблоко тоже было там, когда его забрала Ева, но кто ей предложил его? Кто отдал его ей? Кто отдал его ей? Дьявол. Да, дьявол. Значит, ты послушал его. Ты совершила серьезный проступок, Аньеза. Очень серьезный. Воровство — это смертный грех. И для начала ты должна его вернуть. Да. О чем ты только думала? Все потому, что моя мать забрала у меня телефон несколько недель назад. Почему? Сказала, что один мальчик отправляет мне неподобающие текстовые сообщения. Она просто так сказала, или этот мальчик действительно так и делал? Да, это правда. Он учится в моей школе. Ты что, не понимаешь, что твоя мама всего лишь желает тебя защитить, потому что ты ей не безразлична, она тебя любит. Она устанавливает эти ограничения ради твоего же собственного блага, а не просто ну, так. Или, возможно, ты хочешь, чтобы никаких ограничений вообще не было? Нет, не хочу. Ну. Хочешь все получить прямо как Адам и Ева? Нет. Ограничения очень важны, Аньеза, потому что устанавливает их тот, кто любит тебя, в данном случае твоя мать. Или Господь Бог, который не является тем отцом, которого ты себе представляешь, который угнетает тебя, притесняет, отдает приказы. Он хороший отец, хороший родитель, он папа, дающий тебе тебе хорошие советы. если ты будешь придерживаться этих советов, будешь жить счастливой и безмятежной ну, жизнью, и не будешь совершать подобные ошибки. Ты понимаешь? Да. То же самое можно сказать и о советах твоей матери. Ты должна ей доверять. Ты должна ей доверять. Мама, чем занимаешься? Ничем, просто одежду ищу. Только вот не знаю, где ее найти. Постоянно прибывает все больше беженцев. Это твои вещи? Да. Да, носила, когда была в твоем возрасте, и сохранила для тебя. Но теперь... И это твое? Да? Нет, да брось. Да, мое раньше носила. Сейчас никто это носить не стал бы. Красивая считалась вещица. Нет, вот это красивая, мне нравится. Не выбрасывай ее, давай оставим. Ну, я ничего не выбрасываю, я отдаю людям в нужде, ясно? Да, ясно. Но ну, если тебе нравится, оставь. Нет. Типа, да, давай, примерь. Давай. Давай. Примерь. Давай, ради меня. Примерь. Давай. Хорошо. Сейчас посмотрим. Кое-что ведь можно и оставить, разве нет? Не обязательно все отдавать. Красота очень хорошо а смотрится на тебе. Ты так считаешь? Да, посмотри, давай, посмотри. А, ну, что думаешь? Красота, ну, разве нет? Оставь его себе. Я обожаю тебя, дорогой Боже, люблю тебя всем своим сердцем. Спасибо за то, что даровал мне жизнь, сделал христианкой и оберегаешь меня. Прости мне грехи, совершенные мной сегодня, и прими все то добро, которое я также совершила. Оберегай меня, пока я буду спать, и защити от зла. Аминь. Я посплю здесь, хорошо? Да, конечно. Ты что делаешь? Привет, братан. Как дела? Ворота запираю. Почему? Когда закрывается супермаркет, я должен запереть ворота. Подожди, значит, ты смотритель. Должно быть новенький, так? Да. Послушай, ворота необходимо оставлять открытыми. Здесь люди живут. Нет, я должен их запереть. Мы живем вон там, и другие люди тоже там живут. Вот сами открывайте, я не ваш смотритель. Я на таких, как вы, не работаю. А откуда такое высокомерие? Нет никакого высокомерия. Не говори таких, как мы, а то я разозлюсь. Ты разозлишься? Тот другой парень был намного вежливее, а я, значит, невежливый. Да? Боже мой. Ну, простите тогда, значит, другой парень был вежливее, да? Конечно, да. Почему тогда вы разгромили автомобильную стоянку? Почему мы... Что ты там про гребаную автомобильную стоянку сказал? Какого хрена ты несешь вообще? Отойди. Кто разгромил стоянку? Ты? Это ты? Я? Да. Тебе же платят за то, чтобы ты смотрителем работал, а не козлом был. Сами открывайте ворота. Вот и открою, идиот. Проваливай. В чем дело? Можно мне сходить в туалет? У нас здесь не детский сад, но мне очень нужно. Не поднимай руку, просто иди, встань и иди. Хорошо? Боже мой. Ну хорошо, итак, автомобильная стоянка. Автомобильная э, стоянка. Стефано. Стеф, где твой рабочий жилет? Я ношу его на стоянке. А, Понятно, но ну вот на совещаниях носить не хочешь, да? Ну, а здесь бывает ну, очень жарко. Здесь бывает очень жарко, «Ну, ясно. А вам, ребята, значит, эта жара по душе. Ты чем-то отличаешься от других? Что в тебе такого особенного? Ну, хорошо, это справедливо. В следующий раз надену. Не забудь. Ты работаешь здесь уже 6 месяцев, но по-прежнему не ознакомился с правилами. Один раз ты уже облажался, тебя уволили из торгового центра. А? И что, теперь хочешь, чтобы это повторилось? Работать на автомобильной стоянке непросто, нужно быть очень бдительным. Понятно? Оставь его в покое. Да, да, я все понимаю. Он просто красивую девушку отпустил, совершившую кражу в торговом центре. Иван, довольно. И правильно поступил. Заткнись, ну, Иван, я не с тобой разговариваю. Стеф, смотри на меня. Люди на улице в очередь выстраиваются, чтобы работу получить. Работу смотрителя за цыганами? Спокойно. Ну, ну, Нет, ты не понимаешь. Я просто спрашиваю. В таком случае я тебе отвечу. Ты не понимаешь. Мне платят не за то, чтобы я целыми днями напролет с тобой спорил. Ясно? Если тебе здесь не нравится, можешь уйти. Ты хочешь остаться или нет? Да. Да, что? Я все понимаю, Джу. Правда, понимаю. Окажи мне услугу. Будь серьезным человеком. Будь бдительным, пожалуйста. Хорошо. Чао, парни. Чао. Благословенны непорочные сердцем, ибо они узрят Господа. Это христианское учение стало движением. У вас у всех есть брошюры. Это предприятие, поддерживающее молодых людей, желающих придерживаться целебата до брака. Символ этого пути — кольцо, благодаря которому вы даете клятву на глазах у всей общины, как будучи парой, так и в одиночестве. Вы обещаете оставаться непорочными до брака. А это ну, важное решение и трудное. А сталкиваясь с трудными решениями, мы просим о помощи. И кого мы просим о помощи? Конечно же, Иисуса. Он указывает нам путь своими словами. В частности, сегодня очень уместна одна фраза. «Любите друг друга так же, как я любил вас». Иисус любил нас и доказал это, став одним из нас, действительно испытав наши страдания. Он был eh, Богом, так? Он Бог, ставший человеком. Поэтому Он доказал свою любовь к нам, став одним из нас, оказавшись от своей божественной природы ради нас. Поэтому я спрашиваю вас, каким образом вы хотите любить? Так же, как учил нас Иисус, или так, как учит нас общество? Общество учит нас любить друг ну, друга так же, как мы любим вещи. Я возьму тебя и воспользуюсь тобой ради своего собственного удовольствия, затем в какой-то момент мне станет скучно, я тебя брошу и заменю. Точно так же мы относимся к вещам. Ну, Иисус учит другому. Чему Он нас учит? Единственная любовь, которую стоит испытать, это та, благодаря которой ты отдаешь другому человеку всего себя, даже свою жизнь. Он eh. умер ради нас. И это называется вечная любовь. Это называется брак. Почему у вас такие смущенные лица? Ваши родители состоят в браке. Вы же знаете, что eh. такое брак, так? Андреа, ты знаешь? Что думаешь? Э, э, <laughs> Отец Лука, что я могу сказать? Вы правы, но когда я иду в клуб и вижу красивую девушку, которая мне нравится, я хочу с ней поразвлечься, хочу повеселиться, так? Веселье. Правда ведь великолепное слово? Веселье. Знаете, почему оно вам нравится? Потому что вы не знаете, что оно означает. Вы знаете, откуда взялось слово «веселье»? По-латински «веселье» — это «девертера». Это означает «отправиться куда-то еще», «повернуться а спиной». К чему именно? Любви, который учит нас Иисус, к настоящей любви, которую мы обсуждали. Но еще есть слово, которое вам совершенно не нравится, что, в общем-то, необычно, корни которого тоже латинские. Это слово «сакрифичио» — «жертва». Что значит «сакрифичио»? Ответа нет. А что значит «панифичио» — «пекарня» в переводе? Это вы знаете, когда разговор заходит о еде, вы все знаете. Что значит «панифичио»? Что там производят люди? Хлеб. Да, конечно, хлеб. Панен. Хлеб. Фачо. Делать. Делать хлеб. Сакрифичо. Делать священным, делать что-либо священным. Итак, он пожертвовал собой ради нас. Ну а вы? Вы готовы сделать свои жизни священными? Вот эти кольца. Символ твоего решения хранить целебат. Ну что, приобретем? Ты что думаешь? Сейчас? Конечно, почему бы и нет? Один щелчок мышкой и закажем. Ты а, точно все для себя решила? Нет, но заказать ведь можно, а затем уже вместе решим. Да, уж точно, вместе. Ты дашь клятву вместе с Матео. Сперва мне придется его убедить. <laughs> Да, точно. <laughs> Правда. Он делает все, что ты говоришь. Он твой мальчик на побегушках, бедняга. <laughs> Ну, конечно. Мне целый год потребовался на то, чтобы его <laughs> выдрессировать. Теперь он очень послушный. Вот именно. Поэтому вы дадите ну, клятву вместе. Да, мы дадим клятву вместе. Да. <laughs> Я не виновата, что тебе никогда никто не нравится. Ну, это неправда. Ну. Нет? Нет. Э, ну, хорошо. Можно я тебе перезвоню? Аниеза пришла. Хорошо, завтра поболтаем. Чао, чао, чао. Как дела? Хорошо, а у тебя? Хорошо. Как Беа? У нее все хорошо. Повеселились? <laughs> Да? Как в церкви все прошло сегодня днем? Хорошо. А Когда дашь клятву? Ну, не знаю, отец Лука сказал, что необходимо все как следует обдумать. Ну, в каком смысле? Это важное решение, и мы должны его обдумать. <laughs> Я знаю, что важное, но тебе действительно нужно все это обдумать, да? Как и всем остальным. Ладно, но мы ведь все это уже обсудили не один раз. Ну, Нет, поговори со мной, Анеза. Для меня это важно, ты же знаешь. <laughs> Ну, это единственное, о чем я тебя прошу. Ну, э, я знаю, но это мое решение. А, это твое решение. Ладно, хорошо. Раз это твое решение, В общем, мы с Беатричей уже заказали кольца. Почему сразу не сказала? Сейчас говорю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вау, братан. Чем занимаешься, братан? Что, не ответишь? Да кто ты нахер такой? Чем ты нахрен занимаешься? Молодец, молодец, продолжай. Посмотрите на него. Давай, бегай, бегай. Давай, Хайди, бегай. Это бегущий человек. Отвалите нахрен. Вперед, Рокки. Какого хера вам нужно? Давай, бегай, бегай. Какого хера вам нужно? Давай, брось. Давай, перелезь сюда. Перелезь сюда, говнюк. Перелезь сюда, давай. Иди сюда, ты, косок дерьма. Косок дерьма? Ты послушай себя. Ты косок дерьма. Косок дерьма, учи итальянский. Я тебе жопу порву. Поставь рядом. Молодец. Боже. Боже, помоги мне. Не могу поднять. Весит целую тонну. Подожди, застряла. Хорошо. Поберегись. Джованни, я приехала. Где мне машину поставить? Я привезла несколько коробок. Подожди, кто-то подошел. Извините, я могу попасть в цыганский лагерь? Цыганский лагерь? Да, да, да, он вон там. Хорошо, спасибо. Хорошо, сейчас подъеду. Мы вещи привезли, их нужно выгрузить. Поможете нам? Конечно, спасибо. Чао. Ну, как дела? Ни у кого здесь нет никаких документов. Ситуация с гигиеной просто катастрофическая. Автомобильную стоянку используют работники супермаркета. Можешь себе представить, какая напряженная ситуация здесь сложилась? Конечно. Пойдем внутрь, покажу, что и как. Ты пойдешь, дорогая? Я останусь здесь, с ними. Хорошо. Что ты делаешь? Ничего? Почему ты там? Приехала со своей мамой. А Для чего? А Мы волонтерской деятельностью занимаемся. А ты почему здесь? Работаю. А торговый центр? А ну лежи я там напил. Меня уволили. Там я больше не работаю. Из-за меня? Ну, не ну, волнуйся, ну. это не... Нет, не волнуйся. возвращайся к своим делам. Мама, можно тебя кое о чем спросить? Да, спрашивай, дорогая. Можно мне забрать свой телефон? Нет, Аньеза, пока еще нельзя. Смени скорость на вторую. На вторую. Нет, назад. Аньеза, это первая скорость. Нет, стой, стой, притормози. Хорошо, попробуй еще раз. Уже целая вечность прошла? Аньеза, важно не это, а то, что ты натворила. Я знаю, но это больше не повторится. Да, конечно, не повторится. Успокойся, притормози, Аньеза, давай. Включи вторую скорость, вторую. Рычаг в свою сторону и назад. Нет, это... Хорошо, теперь попробуй еще раз. Первая скорость, затем вперед, хорошо? Немного быстрее, Аньеза, давай. Так почему я не могу получить телефон? Потому что я сказала нет. Ну, это несправедливо. Я знаю, что справедливо, а что нет. Нет, значит нет. Несправедливо то, что ты залазишь в мой телефон. Остановись. Если бы не залезла, ты до сих пор отправляла бы грязные текстовые сообщения своему однокласснику. Это он мне сообщение отправлял. Доверься мне, я все это пережила. Ты слишком юна. Нам правда не следует ругаться в твой день рождения. Давай, освободи место. Я поведу. Вот и он. Чао, мама. Как дела? Хорошо. Э. Ты что, не обнимешь меня? Ты такой тощий. Ты что, не ешь? Конечно, ем. Позволь, я тебе что-нибудь приготовлю. Нет, нет. А как насчет ну, кофе? Нет, нет, спасибо. Чао, Стефано. Чао. Ну, нет, все ну, хорошо, я ничего не хочу. Позволь мне на тебя посмотреть. Целая вечность прошла. Как дела? Да. Хорошо. А у вас как? Ну. Давай поболтаем. Мне сказали, что ты работаешь, это так? Нашел работу? Где? Чем занимаешься? Работаю на автомобильной стоянке. <laughs> Хорошо? Значит, нашел какую-то работу. А ты? Я просто спрашиваю. Ты поговори с ним, он меня раздражает. Я тебя раздражаю. Да, ты меня раздражаешь. Не начинай. Мама, все хорошо, я понимаю. Сколько тебе нужно? В этот раз нас выгонят. Eh, Я просто хотела спросить, раз уж ты работаешь, не сможешь одолжить нам 100-200 евро? Очень нас выручишь на какое-то время. Возможно, от нас отстанут и позволят пожить здесь еще немного. Вас не выгонят. В этом нет ну, никакого смысла. Я же говорю, нас выгонят, поверь мне. Ни разу еще никого не выгнали. Э, В этот раз выгонят. И мы будем жить, как все эти беженцы, на улице. Будем жить так же, как они что, в общем-то, неплохо. Ну, им предоставляют жилье, выплачивают по 40 а, евро в день. Ты думаешь, я не знаю? Я вижу их каждый день. <laughs> Ну, у них ну даже айфоны есть, самсунги, а посмотри, что у меня. Они по тысяче получают за то, что ни хрена не делают, а нас в это время собираются выселить. Значит, теперь это их вина. Это вина тех, кто должен нам помогать. Значит, не дашь нам деньги. А ты говоришь, что это моя вина? Ну, не твоя, поскольку ты ни хрена не делаешь. Ты неудачник. Вот кто ты такой. Как ты смеешь так со мной разговаривать? Тебе повезло, что я вообще с тобой разговариваю. На что ну ты уставился? Сядь. Тебя ждет подарок в гостиной. Подарок? Иди, взгляни. Хорошо. Сюрприз! С днем рождения! С днем рождения, старушка! Я забронировал клуб, ясно? Чуть позже все туда и отправимся. Пропустите, пропустите. Открой, открой, открой. Нравится? Примерь. Спасибо. Как насчет того, чтобы летом всем вместе отправиться куда-нибудь на отдых? Нужно отправиться с палатками в горы. Хорошая идея. Только вот когда просыпаться будем, вокруг будет полно ползучих гадов. Или даже паук на лицо заползет. Не веди себя как девчонка. В этой паре я девчонка. совсем взрослая. Что я могу сказать? <laughs> Мамочкина дорогуша. Ребята, я... Я хочу поблагодарить вас за то, что пришли. Э, спасибо за то, что стали нашей семьей. Я сейчас заплачу. Э, и спасибо тебе, Иисус, за то, что сделал нас частью своей жизни. Спасибо, Господи Иисусе. Спасибо, Господи Иисусе. давность прошла. Где ты пропадал? Никогда не отвечаешь на звонки. Ты ведь теперь богач, да? Да, точно. Посмотрите, кто пришел. Наконец-то! Где пропадал? Я тебя еле узнал. Видишь? Это действительно ты? Как жизнь? Хорошо ты что, меня избегаешь? Да. Какой ты наглец. Даже не поцелуешь? Просто взял и исчез. Я знаю, но ну, поцелуй меня, давай. Давай, Джессика. Знаешь, почему они тебя избегают? Знают, чем ты занимаешься. А чем ты занимаешься? Рассказать им? Давай. В чем дело? Он легавый. Я главный легавый. Я теперь шеф полиции. Смотрите, сейчас он его арестует. Не будь козлом, почему я вдруг легавым стал, работая на автомобильной стоянке? Я на автомобильной стоянке работаю, я не легавый. Ты охранник на автомобильной стоянке. Заткнись, лучше накурись. Давай, дуй дальше. И кто теперь у нас такой обидчивый? Дуй дальше. Ты в меня его пнул. Ах ты сукин сын. Не веди себя как Ирису. Пас давай. Один, два, давай мне. Принеси мяч. Я же сказал, хватит. Какого хрена ты творишь? Говнюк. Завязывай. Уберите его от меня. Ты говнюк. Над чем ты нахрен смеешься? Ты мне пощечину дал? Перестаньте, говнюк. Успокойся. Уберите его от меня. Все, пошли. Иди сюда, козел. Хватит, никаких драк. Мы все друзья. Ну хватит. Чао, чао, чао, добрый вечер. Чао, чао, чао, добрый вечер. Возьмем яблоки? Да, вот эти. А как насчет бананов? Похоже, испорченные. Бананы. Хочешь виноград? Возьми немного. Что пить будешь? Ну, а Нет, вон на том стеллаже, смотри. Давай водку возьмем. Что скажешь насчет водки? Может, дыню возьмем? Какую еще дыню? Это арбуз. Мы же не в море собираемся. Извините, что вы делаете? Расслабься, я заплачу. Контроль качества, пусть выпьет. Он завидует, ему пить нельзя. Ты кто, мусульманин? Да. Вот почему. Им пить нельзя. А что будет, если выпьешь? Перережут. Перережут горло? Да. Сколько с нас? Всего 24. Ну брось, слишком много. Слишком много весят бананы. А теперь сколько? Теперь меньше? Ну, Нет, должно быть все дело в яблоках. Они дорого стоят, они тяжелые. Из-за них они такие тяжелые, из-за яблок. Ну брось. Нет, смотри. Ну. Ну, ну, сколько? Ну, мы тебя грабим, давай. Не смотри на улицу, тебе камеры наблюдения здесь нужны. Давай деньги. Извините, извините. Давай, братан, мы сюда не за покупками пришли. Давай. А, Я ведь вежливо ну, а прошу. Извините. Нет, ты извини. Спятил, что ли, здесь совсем? Я не хотел его грабить, но 24 — это ну, слишком много. Какого хрена они делают? Oh, Какого хрена вы делаете? Oh, Вернитесь обратно туда. Вернитесь обратно. Слезьте с гребаного ограждения, отойдите. Иди обратно, давай. Oh, Какого хера вы творите? Давайте, ломайте. Чтоб ты сдох, чтоб ты сдох, мудила. Ломайте. Пошли вы нахрен. Джулио, там не оставляй, поставь вон там. Ну нет, нет, там сущий ад разверзнулся. Ты на три часа опоздал. Они камнями в меня бросались. Да, точно. чем дело? Ты не справляешься с этой работой. Ну что? Ты меня слышал. Они просто спятили, сломали ограждение, ногами его сломали. Я велел им перестать, а они начали меня камни бросать. Хватит уже. А что ты делаешь? А по-твоему что, собираюсь ограждение починить? Что, помогать не собираешься? Мы не должны его чинить. Сейчас новую проволоку прицеплю. Это бесполезно. Проволоку привяжем, больше мы ничего не можем. Ограждение сломано, все сломано, проволока и ничего не исправишь. Послушай, давай лучше используем... Сейчас. Вы только послушайте начальника. Это единственное решение. Еще кое-что, Джулио. Что мне прикажешь делать, когда дождь льет? У сторожки крыши нет. Здесь негде укрыться. Э, э, Сте, просто езжай домой. Отсюда тебя тоже уволят. Найди для меня другую работу. Нет никакой другой работы. Если тебя отсюда уволят, я тебе больше ничем помочь не смогу, ясно? подарки принесла? Спасибо. Ребята, давайте поиграем. Цветные карандаши, отлично. Доволен? Да. А для тебя у меня есть еще кое-что. Какая прелесть. Ребята, вы не должны здесь находиться. Да брось, это ведь всего лишь дети. Это не моя проблема. Вам нельзя здесь находиться. Оставайтесь с той стороны. Я уже миллион раз вам это говорил. Возьми, не приводи их сюда. Чао. Увидимся позже. Чао. Дерьмо. От них одни проблемы, не приводи их сюда. Это же всего лишь дети, они безобидные. Они не дети, они меня камнями кидались чуть раньше, эти дети. Зачем ты идешь за мной? Ну? Я хотела поблагодарить тебя за тот день. За что? За то происшествие в торговом центре. Почему ты приходишь сюда? Я не знаю, потому что они бедные и нуждаются в помощи. Понятно, они бедные и нуждающиеся. Ты просто нечто. Крадешь из торгового центра, общаешься с цыганами, ты бесстрашная. Воровать у них научилась? Да брось, я просто пошутил. Иди сюда. Я просто пошутил. Как тебя зовут? Аньеза. Аньеза. Стефан. Стефано. Здравствуй. Хочешь присесть? парфюма. Куришь? No. Нет. В чем дело? Нет. Ни в чем. Я хотела тебя поблагодарить. Ну хорошо, я понимаю. Нет, правда. Спасибо. Все хорошо, никаких проблем. У тебя жвачка есть? Да. Нет, мне нужно идти, прости. Куда ты пошла? Мне нужно а идти, прости. Подожди минутку, извини, постой. Ну. Дай мне свой номер телефона. Номер телефона, а не сам телефон. Я забью тебе свой номер. А и позвоню на свой телефон, чтобы мы смогли... Я тебе позвоню, и мы куда-нибудь сходим. Только не вечером. Нет. Не вечером? Нет. Только днем. Сколько тебе лет? 18. Ребята, идите играйте вон там. А? Да, Давайте, она... пошевеливайтесь. Да мы просто мяч пинаем. Идите, играйте вон там. Давай, поиграй с нами. Подожди, иди сюда, мелкий. Забери у меня мяч, и я позволю вам играть здесь. Что тебе нужно? Черт бы тебя побрал. А, Над чем смеешься? Идите, играйте вон там. Дорогая, а, мама, я в ванной. Ты что, стучать не умеешь? А, я всего лишь на минутку, просто руки помыть. Все хорошо? Ну. Да. Нет, еще не горячо. Нет? Нет. Теперь горячо. Ступни горят. Беги, беги. Ты что, не взял полотенце? Ладно. Тебя это беспокоит? Беспокоит? А Помочь тебе? Нет. Может, искупаемся? Я не уверена, что пойду в воду. Не уверена? Э, ну, ну, Нет, не уверена. А Заставила меня приехать сюда, но купаться не пойдешь. Я не заставляла тебя ехать сюда. Разве? Это же была твоя идея. <laughs> Нет. Я пойду искупаюсь. Вот так купаться пойдешь? В рубашке? Подожди. Просто встань на меня. Не могу. Встань на меня. Я не могу. Давай, попробуй. Встань на мои плечи и нырни. Нет, слишком страшно. Не бойся, я тебя подержу. Нет. Э? Давай. Дай мне руки. И вторую. Давай. Что? Щекотно? Щекотно? Щекотно? Немного. Щекотно или нет? Я тебя сейчас не щекочу. Почему ты смеешься? Не знаю. Я ничего не делаю. У тебя вот здесь песок. На. Мама? Non ti sento bene. Сигнал плохой. Che vuol В каком смысле на улице? Che vuol В каком смысле на улице? No, no, no. Нет, нет, нет. No, ti chiamo dopo. Нет, я тебе потом позвоню. Sì. Да. Ciao. Чао. Ciao. Чао. Ты случайно. В чем дело? Мою маму выселили. Пойдем. Куда? Ты что, не хочешь уйти? Ну, ну. Нет, нет. Ma non me ne frega un cazzo, guarda. Мне наплевать. Если хочешь, я поеду с тобой. Ты уверен, что не хочешь? Ты меня поцеловала? Да? Возможно. Кто дал вам эту штуковину? Друг нам одолжил. Хочешь воды? Да, спасибо. Где ты нашел эту красивую девушку? Ну, Мне жаль, что ты видишь меня в таком виде. Обычно я выгляжу лучше. Так ведь? Да. Когда вы в последний раз заплатили Сандрину? Ну, Я не знаю, возможно, несколько месяцев назад. Несколько месяцев? Я же сказала. Ладно, неважно. Разрешите? Росана, чао, посмотри, кто здесь. Чао, Росана, как дела? Хорошо. Если бы я знала, принесла бы больше. Ничего страшного. Если хотите принять душ у меня сегодня вечером, приходите, я буду ждать. Не говори глупости. Чао. Громадное спасибо, Росана. Да я только рада. Для меня это просто невыносимо взять и покинуть свой дом. Простите. В чем дело? Это мой отец. Ну, ну, тогда я пешком до дома доберусь. Что за глупости? Я тебя отвезу, пошли. Начнем с подушек. Легко? Давай. Сейчас как ударю тебя вот этой подушкой. Идиот. Кто, я? Это ты, идиотка. А что насчет этих костюмов? Видела, какие они красивые? Смотри. Этот я себе оставлю. Дорогая, чао. Чао. Чао. Где ты была? А, я знаю, что опоздала, простите. Хорошо, давайте сосредоточимся на завтрашнем дне. Это важно. Ты готова? Давай. Сколько беженцев там будет? Э, ну, примерно 30 человек, так ведь? По меньшей мере. Полно. Мы должны как следует потрудиться. Наша церковь первая устраивает для них прием. Ну, не начинай, мы а? отлично справимся. Да, ладно, хорошо. Дорогая, ты нам поможешь? А Нет, я пойду помогу другим. Хорошо, давай. Чао. Чао. Так они мусульмане или христиане? Мы не знаем. Возможно, они христиане. Там их притесняют, сжигают церкви. Правда? Да. Нет, люди, убегающие из Африки, обычно мусульмане. Не всегда. Но будут ли мусульмане спать в церкви? Да, а в чем проблема? Я знаю множество мусульман, которые ни за что не вошли бы в церковь. А ты поспала бы в мечети? Я? Да. Если ты бездомный и тебе некуда податься. К тому же они ведь здесь будут молиться. Я не знаю, но если они будут молиться, нам нужно будет убрать все картины. Все? Мне кажется, да. Даже распятие? Нет, распятие нет. Мы именно поэтому им и помогаем. Мы не можем убрать распятие. Ты прав, но смогут ли они есть, спать и молиться здесь в присутствии распятия? Мне кажется, его придется убрать. Я не знаю. Я пойду на улицу. Хорошо. Смотри. Красота. Тебе идет. Да, но немного жмет. Что думаешь? Можно войти на секундочку? Ну, дайте мне посмотреть. Мама, оставь нас в покое. Нет, ну дайте мне посмотреть. Позвольте, вы такие красивые. Позвольте мне вас сфотографировать. Какие красивые цвета. Но только один раз. Поднимите их. Кольца? Красота. Вы просто красавицы. А Когда собираетесь дать клятву? Скоро, перед каникулами. Нужно будет поговорить с отцом Лукой. Хорошо. Я рада это слышать. Э, Увидимся в церкви? А, да. А Или вас подвести? Э, Нет, все хорошо. Э, не забудьте пиццу. Да, да, да. Чао. Чао, Марта. Чао. Ну, наконец-то. Послушай, ты любишь Матео? Конечно, люблю. Ты же знаешь. Perché me lo chiedi? Почему спрашиваешь? Come fai a saperlo? Откуда ты знаешь? Lo ну, so. Просто знаю. Basta. Все просто. Ci penso sempre. Я постоянно думаю о нем. E che fate И чем вы занимаетесь, insieme? когда вы вместе? <laughs> Ну, мы постоянно целуемся. Затем я отстраняюсь, потому что мне кажется, что мы заходим слишком далеко. Но он следом обижается, и поэтому мы начинаем снова. Так всегда и бывает. Но мне это нравится. Mm. Э, и как ты понимаешь, когда нужно остановиться? Э, Просто понимаю и все. Бог знает, когда я должна остановиться. Я в туалет. Это я. Да. Папа. Хорошо. Чао. Пошли, мне нужно еще кое-что сделать. Что? Э, Просто кое-что. Увидимся позже в церкви. Нам нужно еще пиццу купить по дороге. Ты уже забыла? Ты права. Ну, хорошо. Я пойду с тобой. Нет, встретимся на главной площади в два часа, хорошо? Если я делаю тебе больно, скажи, я делаю тебе больно. Ты очень сильно мне нравишься. Это плохо? Хреново. Это очень хреново. Почему мы не можем целоваться? Потому что сперва мы должны пожениться. А, Хорошо? А, Давай. Давай, поженимся. Можем прямо сейчас? Ладно. Э, Нет. Берешь ли ты его в законные мужья? Берешь? Да. Я объявляю вас мужем и женой. Ты можешь поцеловать невесту. Почему ты хочешь меня целовать? Потому что ты красивая? Я хочу остаться непорочной. Ты и так непорочная. Как твои родители? Ну, Великолепно. Разваливаются на куски. Вчера вечером я помолилась за них. В таком случае тебе придется молиться за них вечно. А ты ну, никогда не молился? Вообще никогда? Раньше я молился. Когда ребенком был, затем перестал. Хочешь услышать? Да. Мой отец время от времени просто с катушек слетал. Просто взрывался. Начинал орать, избивал мою мать и меня. Когда случалось подобное, я закрывался в своей комнате и молился. Я думал, что можно помолиться и попросить о чем угодно. Так ведь? Я просил о том, чтобы он умер. Тебе не нравится то, что я сказал? Нет. Но я молил о том, чтобы страдания прекратились. моя мама. Тебя ищет. Она дома? Хорошо, чао. Что случилось? Ничего. Где ты была? Прости, мама. Где ты была? Где ты была? Где ты была, Аньеза? Ну, ответь мне, я вопрос тебе задала. Ответь мне. Со ну, своей подругой. Какой подругой? С кем? С ну, ну, одноклассницей ты ее не знаешь. Что за подруга такая? Ну, Одноклассница, ты ее не знаешь. Почему мне не сказала? Почему не позвонила мне? Почему ты мне лапшу на уши вешаешь? Черт бы тебя побрал. Ты не могла позвонить? Я несколько часов тебя прождала. Тебе нравится, когда я переживаю до одури? Мама, прости, нравится? Боже. Я поехала в церковь. Можно мне с тобой? Нет, ты останешься здесь. Пожалуйста, мама. Останешься здесь. Я и так уже из-за тебя не успеваю сделать все то, что должна была. Можешь его взять? Нет. Бери. Давай. Emilia. Эмильяно, что происходит? Я не знаю, мы только что приехали, судя по всему, твоих родителей прогоняют. Не нужно чинить проблемы, успокойся, не кричи. Что происходит? Вы кто такой? Я с ней живу, что происходит? Это мой сын. По закону вы не можете здесь жить. Мы как раз говорили вашей матери, что подобное может быть лишь временным решением. Мы здесь не живем, они здесь не живут, они не бездомные. Мы обнаружили их здесь. Мы скоро вернемся домой. Это всего на несколько дней. Мы просто приехали сообщить вам, что подобное может быть лишь временным решением. Можно мне сказать? Мой сын во всем разберется. Я и не хочу здесь оставаться, я хочу вернуться домой. Прекрасно. На следующей неделе я вернусь домой. Пока что мы вас просто предупредили, но мы вернемся. Не нужно вам возвращаться, вам не придется возвращаться сюда. Мы на это надеемся. Это кратковременная ситуация. Когда вы вернетесь, чтобы все обсудить, вы должны говорить тише, здесь люди отдыхают. Давайте сохранять спокойствие. Здесь маленькие дети. Хватит уже разоряться здесь. Мы просто проводим рутинную проверку и говорим вам, что продолжаться подобное не может. Да, да, да, мы все поняли, все хорошо. Можете идти. Ты можешь не вставать. Ты за нас обоих шумишь. Не вставай, а то еще переутомишься. Почему ты вообще с ними разговариваешь? Ты должен был с этим разобраться. Успокойся. Ты видишь, мне успокоиться? Да, ты должен был с этим разобраться. Я должен был. Да, должен. Я должен был с этим разобраться. Ну ты и наглец. Ну ты и наглец. Разве я ее муж? Разве я отец? Все, хватит, успокойся. Ну ты и наглец. Какой наглец? Сидит там, как тебе не стыдно? Доброе утро. Это ты? Подожди минутку. Это чертова цепочка. В чем дело? Много времени я не отниму. Я пришел на счет дома. Деньги мне э. принес? Да, хорошо. Вот, возьми и позволим вернуться домой. Они сейчас на улице. Это 200 евро? А что? Стефано, а послушай, они должны мне уже 3000 евро. Ты понимаешь, этого недостаточно. Оставь себе. Нет, подожди, у меня работа есть. Я буду платить тебе ежемесячно. Я рад, у тебя работа есть. Да. И трудовой договор есть. Все честно. В таком случае отнеси этот трудовой договор в банк, попроси выдать тебе 3000 евро, заплати ну, мне и затем плати им по 200 евро в месяц. Вот как все устроено. Сперва погаси долг, а затем докажи, что сможешь продолжать платить. Вот тогда и поговорим. Это же моя мать. Это наш дом. Как ты можешь взять и прогнать итальянцев? Мы должны заботиться позицию друг ну, о друге. Нет, нет, нет, итальянец ты или нет, проблема одна и та же. Ты или платишь, или нет, ясно? Твои родители не платили в течение двух лет. Я тебе от всего сердца говорю, поступи, как я сказал, и затем все обсудим, хорошо? Я попросил тебя об услуге. Мне жаль. Чао. Еще, еще. Можно мне тоже? Evet. Спасибо. Спасибо, Стефано. вкусно. Мама, как все прошло? Э. Хорошо. Дозвонитесь, дозвониться в данный момент недоступен. абонент, до которого вы пытаетесь дозвониться, в данный момент недоступен. Отойди оттуда. Проваливай. А, да пошел ты нахер. Ты говнюк. Что здесь нахрен смешного? Что смешного? Да брось, никто не нацепил бы на голову балаклаву, чтобы тачку а угнать. Мы никогда их не используем во время ограблений. Ну Солнце тебе что, мозги поджарило? Ну, ну, Обними меня. Иди сюда, плохиш. Значит, вот где работаешь. Славно, ты здесь порядок навел. А это твои соседи? Славно. Они дружелюбные? Офигенно дружелюбные. Эй, братан, не начинай. Какого хера тебе нужно? Начинается. Какие раздражительные. Пожалуйста. Кого ты братаном называешь? Братан. Ле. Хочешь покурить? Ле-ле. Если дашь сигаретку? Вот, возьми одну. Никогда ни хрена не слушает. Иди сюда. Хорошо. Ну, пожалуйста, успокойся. Нет, пожалуйста, сделай мне одолжение. Успокойся, я знаю цыган, они мои кореша. Знаешь что, мы продадим им кокс. У них полно денег, хорошо подзаработаем. Ты не смотри на их жилые автоприцепы, у них полно денег. Да, хорошо, а теперь ну, позволь мне работать. Ты не а можешь здесь неприятности чинить. Боже ты мой, я просто поздороваться заглянул. Какого черта? Что с тобой такое? Я слышал, что твоих родителей выгнали из дома. Вот и решил заглянуть, узнать, нужно ли тебе что. Не нужно. А все потому, что ты Супермен, да? Как ты сюда попал? Тайны ремесла ты говнюк. А ты у нас очень бдительный, идиот. Проваливай отсюда. Я пошел, братан. Ухожу, ухожу. Ухожу, братан. Приятного тебе дня, братан. Я просто пошутил, а ты разозлился. Черт подери. Проваливай. Боже милостивый. Увидимся. Да. Абонент, до которого вы пытаетесь дозвониться, в данный момент недоступен. No, ну, Нет, ребята, не là, пинайте мяч сюда. Ну, играйте там. Ну, я уже миллион раз вам это говорил. Хватит уже no. яйца нам выкручивать. Нет, не играйте здесь. Вы что, глухие? А Хотите, чтобы я взял и проткнул мяч? Вас здесь быть не должно. Это территория автомобильной стоянки. Идите на свою сторону. Разве я прихожу и надоедаю вам? Я прихожу, надоедаю вам. Отдай мяч. Пошел ты нахрен. Ты нас уже достал. Вали отсюда. Мы тебе нахрен покажем. Мы от тебя устали. Вот увидишь, я разгромлю всю твою стоянку и все машины. Мы с тобой разговариваем. Тебя зовут Аньеза, так? Да. И чем я могу тебе помочь? Мы просто на осмотр пришли, хорошо? Аньеза еще ни разу не осматривали. Ну так поболтаем немного сперва? Хорошо? Ладно. Ладно. Вы не возражаете, сеньора? Ну, Нет. Конечно, давайте. Ты хочешь меня о чем-нибудь спросить? Ну, я не знаю. Ну, в таком случае я задам тебе вопрос. У тебя были половые сношения? Нет. Хорошо. Ляг, пожалуйста. Одну сюда, а вторую вот сюда. Подвинься чуть вперед. Хорошо, расслабься. Дыши, как обычно, Аньеза. Ты молочина. Пошли, мама. Да, да, сейчас пойдем. До свидания, сеньора. Заплатить сможете вон там, слева. Да, спасибо. Можно мне с вами поговорить секундочку? Конечно, сеньора. Подожди меня. Я сейчас вернусь. Можешь остановиться? Я хочу прогуляться. Почему? Просто хочу. подожди. Теперь ты мне доверяешь? Прости меня, дорогая. Прости меня, я не хотела подвергнуть тебя этому всему, правда? Но ну, я больше ничего о тебе не знаю. Где ты? С кем ты? Я боюсь, что с тобой случится что-нибудь <laughs> плохое. Вот и все. Ну, я не знаю. Я просто не хочу. Прости. Очень ну, хорошо, очень-очень ну, хорошо. Отличный темп, мне понравилось. Молодцы. И что теперь? Мы объясним происходящее. Хорошо, давайте. Давайте, попытаемся все это понять. Прелюбодейка согрешила, изменив своему мужу, поэтому книжники хотят забить ее камнями, но Иисус, в общем, Он ее прощает. Твоя краткость очень трогательна. <laughs> Учите священное писание сами. <laughs> То, eh, что он сказал, правда, но в чем смысл? Смысл в том, что все мы — это прелюбодейка. Потому что мы грешники, мы грешим целыми днями напролет. E так что же мы хотим? Камни книжников или прощение Иисуса? Прощение Иисуса. Конечно, да, прощение Иисуса. Так почему же тогда, каждый раз, когда вы оступаетесь, вы подвергаете себя пыткам? Возможно, потому что хотим быть идеальными. И книжники олицетворяют ту нашу часть, которая желает быть ну, идеальной и которая не желает мириться с нашими слабостями. Именно. Они олицетворяют ту нашу часть, которая видит грех и желает его уничтожить, изгнать его, покарать, потому что не желает с ним мириться. Что писал на полу Иисус в этот момент? Аньезе? Он переписывал закон, ориентируясь на прощение и милосердие. Именно. Потому а, что в жизни ты любишь себя за все хорошее, что в тебе есть. Мы любим себя за все то, что считаем хорошим в нас самих. Но Иисус заходит дальше. Он признает и все плохое, то, что нам не нравится, наши недостатки. Он любит нас такими, какие мы есть. Потому что он знает, что это тяжело, он знает, что мы на это не способны. И он принимает то, что вам страшно, потому что вам страшно. Иисус, он как GPS-навигатор в машине. Можете смеяться, но это так, он как GPS-навигатор. Что делает GPS-навигатор, когда вы едете не туда? Он же не говорит, идиот, я велел повернуть налево, а не направо. Нет. Он пересчитывает маршрут. И Иисус поступает точно так же. Он пересчитывает ваш маршрут, потому что Он всегда ведет вас домой. Всегда. thank you Чао. Уйди. Просто уйди. Давай. Почему? Почему? Потому что тебя здесь быть не должно. Зачем ты пришла? Пришла, чтобы тебя увидеть. Меня увидеть? Тебе меня жалко? a pagarità. Ma preso per un poraccio, per un zingaro, per che ты меня нахрен принимаешь? Ты исчезла, ты взяла и исчезла. Так какого хера тебе нужно? Какого хера тебе нужно от меня? Проваливай и не возвращайся ну, сюда. Проваливай. Уходи. А? Я хочу э? быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Просто уйди. В чем дело? Э? Бежим, бежим, бежим. Встань здесь, встань здесь. Пригнись, пригнись, пригнись. Хватит, хватит. Хватит! Хватит! Хватит! Высади меня здесь. Здесь? Да, хорошо. Ты в порядке? Ты в порядке, да, или нет? Да, я в порядке. Мне нужно вернуться туда. Я позвоню тебе потом. Ответь, поняла? Ты ответишь? Да, отвечу. Аниезе, ты в порядке? Алло. Ой, Как ты? Ты в порядке? Ты дома? Да, я дома. Меня уволили. Тебя уволили? Можешь в это поверить? Меня уволили, а они вышли сухими из воды. Их не арестовали? Это же они виноваты. Конечно, это они всегда виноваты. Но цыгане творят, что нахрен хотят. Полицейские вообще их не тревожат. Я не хочу это обсуждать. Мы сможем увидеться чуть позже. Ты там? Да. Te passo a prendere Я заеду за тобой. Lascia perdere, va. Ладно, забудь. Чао. Дорогая, что ты здесь делаешь? Ничего. В чем дело? Ты в порядке? Да. Точно? Может, пойдем перекусим? Ты голодна? Ну, Нет. Пиццу поем с остальными. Ладно. Хорошо. Можно мне сегодня у Беатричи переночевать? Да? Хорошо? Возможно, тебе лучше уйти. Нет. Нет? Я хочу остаться. Ты в порядке? А Что-то случилось? Lele. Чао. Леле. Можно с тобой поговорить? В чем дело? Ты мне работенку не подбросишь? Хочешь работать? Да. Почему? Ничего не вышло. Никаких проблем. Здесь твой дом. Симо. Симо. Чао, Сте. Как дела? Все хорошо, а у тебя? Все хорошо. Позволь посмотрю на этот причесон в стиле плохого парня. Сзади все выбрито, а спереди длинные волосы. Круто, мне нравится. Чем занимаешься? Ничем, просто тусуемся, скучно. Тебе скучно? Бедняга, мне жаль это слышать. Ну что тут поделаешь? Дай мне полграмма. Ну, я не понял. Можешь дать мне полграмма? Что ты говоришь, Симо? Мне велели к тебе обратиться. Кто тебе велел? Леля и другие. Иди мороженое купи. Давай, мороженое? Я твоей матери расскажу. Ну давай, проваливай, убирайся отсюда. Сте. Иди сюда. Э, Почему не подсобил пареньку? Ему 12 лет, ты в чужие гребаные дела не лезь. Если хочешь работать, делай, что я велю. Кому какое дело, 12 ему или нет, все равно купит в другом месте. Мы не социальные работники. Продай ему. Половину грамма? А я Алло. Не мне отдай, а ему. Неужели это было так сложно? Нет? Можно мне теперь вернуться к работе? Можно? Судя по всему, это были цыгане, их ни за что не поймают. А что случилось? Они изнасиловали девочку. Еще одну? Вот именно, еще одну. Чао. Чао. Если никто ничего не сделает... А вы знаете, кто это был? Цыгане, сеньора. Если мы не дадим им отпор, значит, мы овцы. Можно мне воды? Не обязательно сжигать их лагеря, просто поймать и преподать хороший урок, который они никогда не забудут. Что там насчет цыган? Судя по всему, они девочку изнасиловали. Кто? Цыгане? Нет, девочка, кто? Девочка, которая живет здесь неподалеку. Сеньора, нет, нет, если вы не хотите, чтобы вам помогли, так кто она? Я же сказал, живет здесь неподалеку, в местную церковь часто ходит. Волонтерской деятельностью занимается прекрасная девочка, я ее очень хорошо знаю. Какая милая, бедняжка. Как ее зовут? Аньеза. Аньеза. Аньеза? Да, точно. Аньеза. Вы уверены? Да, конечно. Они с мафией тоже связаны, так что вы можете себе представить. А ты ничего не помнишь, потому что у тебя шок. Но как ты можешь быть уверена в том, что на тебя напали именно цыгане из района Рома, раз уж ты ничего не помнишь? Могу я поговорить с дочерью наедине минутку? Пожалуйста. Конечно. Дорогая, расскажи мне, что случилось? Что случилось? Что происходит? Что вы делаете? Что случилось? Они девочку изнасиловали. Кто? Эти говнюки, эти ублюдки. Аньеза. сюда. В чем дело? хватит. thank you Режиссер Роберто де Паулис. Селена Карамаца, Симоне Либерати, Барбара Бабулова, Стефано Фрезі, Едуардо Пеше, Антонелла Аттілі, Федеріко Почіфічі, Ізабелла Делле Моначе.